Спиралката вече. Еми, сплитка е като е това на раницата. Е това. Е като жакардовата. Да. А, защото именно не може да стане пилиже са малко. Това е нарязани платове и ленти. И става малко по-дебело, колкото кусто Това също е така. Разчетна станови ли са? Да, в тези станови ги са. Ето виж тази колко е дебела. Това е 12 см. Е, това е това е може. Това е, е по-шестицеле. Да, това е основата. Това е слонето, който е станал долу и са много дебели и тук се създава такъв ефект. И самата черга става много дебели. Да. А те са знак. Тези ц- ризи са 45 лева е без бродерия, 55 бродерия. Кенаре, помощни ризи са газоноски. Благодарим. Гледахме ли още или тръгването на там? Хубава вечер от нас. Беше Мерси. много интересно.